běžný kluk z naší třídy. Kromě toho miluju moc a arašíny. Ještě mám moc rád pikantní guláš. Kdyby něco jmenuju se Hošek Lukáš. Oh, jo, Bobán, jestli tady akvedus je Já jsem Vojta Hošek, chodím do první třídy. U tabule kranu, červený křídy. Venku na zeď maluju srdce a v něm šípy, protože miluju holku z naší Bani mam rad. Moc, moc, moc.